زیبی بدخشان سنمی خاروغی جوگی خرامان سنمی خاروغی زیبی بدخشان سنمی خاروغی جوگی خرامان سنمی خاروغی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 خوبی خوبیش را زد قلم کوهستان خوبیش را زد قلم لیلی گا سنم خاروی زیب بدخشان سنم خاروگی گوگی خرامان سنم خاروگی